И через три, через три секундочки у нас будет волшебная серебряная дискотека. Давайте все вместе. Три, два, один, поехали! портрет, один, два, и чтобы все ваши желания Listen. сбежалась. Девчонки, меня не подводите. Так, ну что, на счет три начинаем. Раз, два, три! три! Девчонки, атакуйте!